はじめまして、マルミアンです。私はグラフィックデザイナーをしています。今回、フォトリア10コレクションでどのように作品を作ったか皆さんにお見せします。よく使うツールは Adobe の Photoshop と Wacom のペンタブレットです。今回は音をメインに作品を作りました。 ホトリアの写真素材がとても力強くインパクトのあるものが多かったのでその素材の持つパワーがより際立つように考えて音のイメージを表現してみましたこのテーマを選んだのは音楽は好きなので音を感じるビジュアルが個人的に好きだというのもあるのですが今回はホトリアの写真素材を見て使いたいモチーフを選んで自然と決まっていった感じですアートディレクションがあるのとないのでは それぞれの良さがありどちらも同じくらい好きです前者はその縛りの中でいかに自分の表現ができるかを試せるしその縛りによって新たな発見につながります後者はより新たな表現に自由に挑戦できるのでまた違った表現に出会えるところが面白いところです今回の作品ではそれぞれのレイヤーに影を加えより作品に深みとレイヤーの色を調整することで全体が馴染むようにしています 素材によってレイヤーの深さが違うので配置する際に一つ一つ調整して配置しています盆栽の写真素材と他のモチーフを組み合わせる時にペンタブレットの筆圧を調整しながらうまくなじむようにしていますまた稲妻のような光のモチーフはブラシツールでラインを制作した後レイヤースタイルの交際を適用して光らせています画面全体にアクセントとしてこの光のモチーフは散りばめるように配置しました 素材は全てサイドを落とし部分的に赤の差し色を入れて黒と赤系で全体をまとめています盆栽の素材と流木の素材を組み合わせてメインの盆栽を作りその中にアンプやスピーカーを多く取り入れました配線コードの素材もその機材に合わせて配置しています人の素材も加えそこから音が生まれているイメージで作りましたまた動物や昆虫の素材も多く使用しています フォトリアの写真素材の中からかっこいいドアノックハンドルの素材を見つけたのでこの素材をメインの盆栽に加えることにしました両側にも小さな盆栽を配置したので今度は別の種類のドアノックハンドルをフォトリアから探して配置していますこの素材は背景をマスクして新規のレイヤーを加え目の部分にブラシツールで色をつけレイヤースタイルの交際で光らせました金属の質感をより強く出したかったのでアンシャープマスクをかけ トーンカーブ、色相サイドでコントラストと色の調整を行い、ドロップシャドウを加えて背景のレイヤーをなじむようにしました。イメージとしては、真ん中は本体の部分で両側にスピーカーがある昔の Mac のイメージで作ってみました。スピーカーの形も似たものをフォトリアの素材から探しました。さらにそのスピーカーと同じ種類のものを探して、形を変形し加工して、海から生えているような感じにしてみました。 直感で作業を行うため普段余ります機能を使用しないので不要な部分はどんどん削って組み合わせていくのですが今回は写真の素材が綺麗だったのでマスクの機能を使用していろいろ調整できるようにしましたその他は普段よく使うやり方で素材を組み合わせながら作っています見てくれてありがとうございます この PSD ファイルはフォトリア10コレクションのサイトでダウンロードすることができます